يعطيك سعيد المهم صديقي يوم العالمي للمرأة عيد الأم تيتدمو غير للحقوق توفر نفس المسائل لكل سولار نتاعنا نسو اليخوف نواضو نسو الغور التهديد نسو الغور التهميش غور الغور الإقصاء نكون ذاك كنا ذاك وان حقا لستينين وان لاستنان آه، متشرد ناس عسكان المدني حق غينتسر أمان صحة تشغيل شرط المسائل ضروري الطلب ناناك متشردين ايتيام شي متشغل شغيبين حق غير نكثر لله تعالى ولا ندير لكن بكية يدغور نغيدان عامين وسبع شهور هيا الحق غير نيسا ونقول له داك تينا حق مشروعي لحقنا والما داختي شان ونقول له المسؤولين لحقوقنا ما وريناكم ما يقول كل ما قلت المسؤوليه قال همت هذيك المطالبه داعي فوقو الشركه تلاغور تقال 1967 تخدم الشركه في تبزاكت وضغط هكا التلوث اللي حباسين اي غرش نجبر كنا الشركه المناجم من ايميدر يعني غير المناجم من ايميدر غير البلاكا ولكن يعني براني نتيج كل شيء عمرنا لكن ظن طلب الحق غير مشروع غير كل شيء حقنيس نيوا الدستور اصلي 95% كل تيصوتني انا عامله الدستور 95% هي تنصوتي الدستور دغيك نرى الحق نغيد نرى شغل نغيد لا الحق نرى داختيشين رغور نغيد لا دانتيري ما سننا ما صور نتفارس صور نغور لا الحق ايوا تتخيل نتطالب محمد السادس غتنصر ربي لا ليش نتطالب وانت تيدو اين كان الحق نغاد اختيش اين وريت الحق نغ هادو نريو لكل اونري الحق اونري الحق حق مشروع ما تكون لي تاون الا لا غورون الحق ما انا نريد ليه المهم تلقى الاقصى الاقصى تلقى الاقصى والتهميج لان هذا التراك هذا نفخ الاقصى والتهميج لا قرنا نقرض السوق شحال نقول غاي ستاسين طون ستاسين وسكواس دغيك نرى الحقنا نرى يمان نرى توسينا غمان نرى الصحه نرى التشغيل دغيك نرى نصيبنا الفضه